биринчи шарларды бир миң жети жүз сексен үчүнчү жылы францияда бир тууган монгольфиелер ойлоп тапкан шарлар ысык аба менен толтурулган ысык абанын тыгыздыгы муздак абага караганда азыраак ошондуктан шаардагы ысык абанын салмагы ал сүрүп чыгарган муздак абанын салмагынан азбирок ноль градус цельсий температурадагы муздак аба менен жүз градус цельсий температурадагы ысык абанын тыгыздыгы жыйырма жети пайызга гана айырмаланат ошондуктан ысык аба толтурулган шар чоң жүктү көтөрө албайт кийинчерээк шарды суутек менен толтуруу сунушталган анын тыгыздыгы абанын тыгыздыгынан он төрт эсе аз мындай шар бир топ чоң массадагы жүктү көтөрө алмак жердин атмосферасына учурулган шарлар аэростат деп аталат стратостаттар шарлардын бир түрү бул стратосферага чоң бийиктикке көтөрүлгөн шарлар аэростат менен стратостаттар атмосфераны изилдөө үчүн колдонулат